Olá, chamo-me Gabriela Gilli, eh, sou investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço, onde venho trabalhando desde 2016 eh, na área das ciências planetárias. Em particular, estudo as atmosferas dos planetas tipo Vênus e Marte, mas também tenho interesse eh, em estudar as atmosferas dos planetas fora do nosso sistema solar. O 11 de fevereiro celebramos o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciências. Como é que eu decidi tornar-me astrofísica? Ah, eu tirei a decisão com 16 anos. Primeiro, gostava muito da física, da matemática. Também fiquei fascinada por uns capítulos da astronomia de um livro do liceu. E comecei a carreira na, na Faculdade de Astronomia da Universidade de Padova, em Itália entretanto, tirei, ah, fiz um estágio de investigação, de introdução à investigação no Instituto de Astrofísica de Canárias, no estrangeiro, em, em Espanha. Depois já tive uma bolsa de doutoramento ah, no Instituto de Astrofísica de Andalucia, sempre na Espanha, uh, para estudar a atmosfera do nosso planeta vizinho, Vênus, com um, os dados de um satélite da Agência Espacial Europeia quando acabei do tormento, eh, decidi viajar um bocadinho antes de começar um, ah, os, as bolsas postdoc, primeiro eh, em Roma, no Instituto Nacional de Astrofísica, e sucessivamente no, em Paris, eh, no Laboratório de Meteorologia Dinâmica, onde aprendi a utilizar modelos atmosféricos em 3D. Uh, ah, o que é que eu acho que seja importante na investigação? Primeiro, acho que é importante ter muita paixão, motivação, uh, dedicação, e disciplina. Acho que também, em ah, geral, a astrofísica, a astronomia deixa uma bagagem bastante grande para para trabalhar noutras áreas, porque ah, aprendemos a, a, a abordar problemas e a resolver desafios. Em compulsão, se gostas dos desafios, não uh, duvides em fazer astronomia. E, muito obrigada e até a próxima!